आकाश विजयवर्गीय के बाद इस विधायक ने किया कीचड़ कांड वीडियो हुआ वायरल कांग्रेस के विधायक नितेश राणे ने एक इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और कांग्रेस विधायक नितेश राणे कड़क कवली के पास हाईवे का मुआयना करने गुरुवार सुबह पहुंचे थे मुआयना करने के दौरान नितेश राणे को जब हाईवे पर गड्ढे नजर आए तो वो भड़क गए उन्होंने इंजीनियर प्रकाश शेड़कर को मौके पर बुलाकर उनके साथ गाली गलोच की और सिर्फ इतना ही नहीं नितेश ने वहां रखी कीचड़ से भरी बाल्टी को प्रकाश के ऊपर डलवा दिया इसके बाद जिस पुल पर वो खड़े थे उस पुल से इंजीनियर को बांधने की भी कोशिश की बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी नगर निगम के एक अधिकारी के साथ मारपीट की थी जिस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनका वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि पीएम मोदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी इस मामले की सुनवाई भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्हें काफ़ी समय जेल में भी रहना पड़ा था इसी दौरान उनके जेल में होने से उनके कार्यकर्ताओं ने पूरे इंदौर शहर में विरोध प्रदर्शन किया दो कार्यकर्ताओं ने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी जिसके चलते ये मामला और भी बढ़ गया था चार दिन के बाद आकाश को जेल से रिहा कर दिया गया नगर निगम अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश को जमानत मिल गई थी लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वो बाहर नहीं आ सके थे वे सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आकाश विजयवर्गीय बाहर आ गए गौरतलब है कि आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत से जमानत मिली थी 26 जून को इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय पर उसी दिन मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था इस मामले में जब आकाश की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट पहुंची तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया